Ah, gente, depois de muito tempo resolvi gravar aqui. É uma dúvida que recebi no WhatsApp sobre como fazer expressões faciais no Blender de um jeito fácil. Esse jeito aqui a gente não vai usar os ossos, a gente vai usar os shape keys. Os shape keys ficam aqui nesse painel que tem esse símbolo aqui. Terceira opção, não, terceira não, quarta, né? Tem os normais, textura, vertex e a shape keys. A shape keys, com o objeto selecionado, né? a gente consegue fazer o que? A gente consegue fazer expressões tipo fechar os olhos, é, fazer ela meio assustada. Movimento de boca. Né? Ok. Pra fazer um check, você tá com o objeto selecionado. Vem aqui com esse maisinho. Lembrando que você nunca vai alterar a base. A base, se você alterar, vai dar ruim. aqui. E a gente, para fazer uma shape você vem no modo edição, né? A tecla Tab do seu teclado. E você faz alteração em alguma parte do seu modelo. Lembrando que tem que estar tá selecionado isso aqui. Mas você só faz alteração quando tiver em mil. <laughs> você vem aqui e aperta mil, com esse aqui selecionado e faz a alteração. Vou colocar, sei lá, fazer só, só exemplo, então qualquer coisa horrorosa aqui. Beleza? Ok. Sai do modo edição, vai estar tá aqui. E, ó, quando tem zero, ela fica normal, que fica a pose base, que é essa aqui, né? Que é foi que não é pra mexer. E depois aqui, com a, a modificação que você fez, ela fica gravada. Pra você animá-la, tu vem na tua timeline, é que aqui já tem uma animação, deixa eu arrumar. vem na tua timeline, aperta I e aqui em cima. Depois vem aqui e altera. Que aí ela vai ficar com aquela sua animação. Então era só isso. Espero que ajude vocês para fazer expressões da sobrancelha também. Qualquer coisa dá para fazer com essa shape Não somente na expressão facial. Também dá para fazer alguma coisa do corpo, alguma coisa diferente, especial. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar para mim no Facebook ou no WhatsApp. Muito obrigado e tchau, tchau.